du tibia. Ça, sur bête. Fin de l'étape. Oh, Qu'est-ce que ça m'énerve. Vous voulez pas respecter les feux Non, sans déconner, c'est si dur que ça. et eh ben Prius Plus c'est trop difficile à suivre de ligne jaune je te jure voilà mini elle vient de changer de voie pas de clignotant rien elle se ronge les ongles ah ouais du coup elle peut pas mettre de clignotant pas du genre à forcer. En plus, franchement, j'aurais pu ralentir vraiment pour qu'il y aille, mais du coup, il s'est ravisé. Euh, il m'a fait un signe de la main. Autant y aller, hein. merci mec. Mais t'aurais pu. Je crois qu'il partira en regret, lui. super chaud sur son vélo. C'est sûr, il a pas envie de rentrer chez lui. Hein. Il doit avoir une femme relou ou... des colocataires avec des tocs bizarres, mais tu veux pas me faire croire qu'un mec qui campe sous un tunnel comme ça, ou alors il a pas de chez lui. Hein. Ah, là, c'est vachement bon drôle. Allez, ça passe ça hein, quoi. tranquille, il se pose pas de questions. Faites gaffe avec la musique, hein, ça vous... Parce que t'es dans ta bulle, au contraire. Mais... Faut bien faire gaffe à tout. Oh. Mais ici, chaque jour, on voit un truc encore plus con que la veille. C'est incroyable. Là, <laughs> en l'occurrence, c'est ce monsieur dont on n'a pas l'identité mais qu'on apprendra bientôt dans les disparus du 92. Voilà, ben, voilà la brèche qu'on attendait. C'est les vacances, on va essayer. Oh, j'aurais pas dû me dire c'est les vacances, on va essayer. Vacances ou pas, cet aménagement c'est de la merde. Je pense qu'on est assez unanime. Mais je veux pas foutre les pieds dans le dans la piste cyclable. Je suis assez contre euh, les incivilités en général, si je me mets à faire des trucs aussi gros. Euh. Pas passer loin, je te le dis franchement. ça clignote, c'est pas bon signe ça. C'est ça... Bref, euh... ils sont en train de transporter qui là cache pas que pendant 5 secondes, euh, je me suis demandé si c'est pour moi qui venait, pour contrôler si j'avais mon petit papier pour braver le couvre-feu. Pas du tout, mon copain. Il y avait quelqu'un dans le camion, en fait.